Astăzi este despre a impresiona. Ehm, pe mine cel mai mult m-a impresionat în această viață <clears throat> o săptămână de zile în 1993 la Mănăstirea Sihăstria. Acolo, pentru prima dată, l-am cunoscut și pe Părintele Cleopa și am cunoscut și pacea și liniștea pentru prima dată. Cea mai mare impresie însă a fost, ehm, asupra mea, a fost ehm, cum se uitau călugării înăuntru lor, în sufletul lor și în lumea lor și în universul lor. Atunci mi-am dat seama că uh, viteza cu care noi ne uităm în afara noastră uh, o au și ei, dar de a se uita înăuntru lor și de a găsi în, uh, în sufletul lor tot ceea ce noi căutăm în afară. A fost fantastic și vreau să te pun și pe tine pe gânduri. Ce te-a impresionat cel mai mult în această viață? Ceau!